घमासान डॉट कॉम में आपका स्वागत है मैं हूँ मुकेश तिवारी और हम खड़े हैं बड़ा हनुमान मंदिर प्रयागराज कुंभ में ये मंदिर है जिसकी मान्यता भी है ऐतिहासिक मंदिर है गंगा यहाँ हनुमान जी के चरण पठार में आती है आगे की जानकारी हमें बड़े हनुमान मंदिर के पुजारी संतोष जी देंगे महाराज विश्राम कर रहे हैं बाएं पैर के नीचे पाताल देवी कामता है और जो ब्लैक कलर की प्रतिमा है वो अहिरावण राक्षस की है दाहिने पैर के साइड में मकरा ध्वज हनुमान जी के बेटे मकर ध्वज है और दाहिने हाथ में गदा है बाएं हाथ में राम और लक्ष्मण है यहाँ हनुमान जी महाराज विश्राम कर रहे हैं हर वर्ष गंगा मई यहाँ पर आकर के इनको स्नान कराती हैं गंगा मैया यही प्रवेश द्वार से ही प्रवेश करती हैं जैसे भक्तों का प्रवेश होता है प्रवेश द्वार से वैसे ही गंगा मैया भी बिना पूजा अर्चना के प्रवेश नहीं करती पहले उनका पूजा अर्चना होता है आरती होती गंगा मैया की तब हनुमान जी का स्नान कराने गंगा मैया हर वर्ष आती हैं उनका फिर स्नान होता है हनुमान जी महाराज ये गंगा मैया हर वर्ष इनको स्नान कराने आती हैं अब दो चार दिन पंद्रह दिन बीस दिन जब तक हनुमान जी महाराज कृपा गंगा मैया का मिलाप होता रहता है तब तक जल यहाँ जल शयन करते रहते हैं